သက်စောထက်အောင်ဘေးရ PC စင်နေတာအခု तू Discord join လို့ရနေပြီဒါပေမဲ့ तू Discord join လို့ရှိရင် तू အဖေနဲ့မင်းအေးရပြတ်မှာဆိုလို့ပါအဲ့ဒါမို့လို့ဟိုတက်ကဖမ်းပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော် stream တော့ကြည့်တာပေါ့တော့ okay ပါလို့ဒီနေ့တာကီကဘာတွေလဲဘာတွေလဲပြောပြမယ်အားဒီကနားလေးဘာတွေလဲပြောပြမယ်စိတ်စိတ်မကောင်းပဲတဲ့ဘေး Hey back. The enemy is picking. အာကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လုံးရွယ်ရင်းနော်ရင်းနော်ရင်းနော်ရင်းနော် level နေတော့ရိုက်ကုန်ပြီလာလိမ့်မယ်မတိရဲ့ skin ပြန်ရှိုးတယ်ဟို the roger ကင်ခိုင်းတယ်သူ roger မကင်တော့ roger roger မတင်ပေးရသေးဘူး roger မတင်ရသေးဘူး roger မတင်ရသေးဘူးအဖေငါ့ကိုပြန်မရေးဦးကျန်းအဖေပြက်ပြီပြက်ပြီလို့ပြောတယ်ငါ့ကိုပြန်မရေးလို့ရအဖေပြက်ပြီလို့ homeland. Your team is picking. ။ဘာကြီးကမိသားစုလည်းပြောင်းလာဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ဘူးမပြောင်းလေ။ပြောင်းဘလို့မိသားစုလည်းပြောင်းလာတာတော့ကြောက်ပြီတော့။ဦးနိုင်ရှင်မင်္ဂလာပါ။ Okay ။ဘေးဘယ်တော့မဟုတ်တော့။ဘေးတက်မကြရအောင်ဒီမနေ့ပြန်ကြရင်ကြားရလေပဲ။နော်။ဒီမနေ့ပြန်ကြရင်ကြားရလေပဲ။နေ့ပြန်ကြရင်ကြားရလေပဲ။ဒီနေ့ဒီစီကြိုင်းဖို့။ဟာကကဆွဲလေ။ ဘာငက်ကဘာငက်ကစမိုင်းလေးပြန်ပို့လာတယ်ဘာကြည့်လိုက်ဩဘာငက်ဘာငက်ဘာငက်ဘာငက်ဒီမှာဟာကစမိုင်းစမိုင်းလေးပို့ဆွေးလို့အသေးလေးမပြတယ်တန်းလေးနေပြီး share လေးနဲ့ကူညီပေးပါအောင်နော်ဆွေးလို့အသေးလေးမပြတယ်တန်းလေးနေပြီးကြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစစ်တာပေါ်ဆောင်နေတာပဲအကြီးကစစ်တာတော့ okay စစ်တာပါတော့ကြောက်ရရွတ်တင်တော့လေ okay ရွတ်တင်လားရွတ်တင်လားဘာလို့ပါလဲကျွန်တော်တမင်စားကျွန်တော်တမင်စားတာဘိုင်ဝမ်ပဲမလုပ်ပဲလုပ်ပေးရလေအိုးဘိုင်ဝမ်ပဲမနက်ကတော့မတ်စမန်ဘိုင်ဝမ်ပဲလုပ်ပေးထားသေးတယ်နှိတ်ခေါ်ပြီးကောက်မိခံမင်္ဂလာပါဒီနေ့ညဒီနေ့ည week နာလားကြောက်ပြီလိုပဲတော့ week မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့တကယ်ရည်နေရဟာ week နေအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ရုပ်ကြည့် ဒီဘက်တော်ဆိုးနေပြီတဲ့မတိရန်နေပြောနေတာကိုတန်ကားဂျင်းတော်တယ်အာတစ်သက်တစ်သက်တစ်သက်တစ်သက်ဖိတ်ဂျင်းနေပြန်မှာဟိုဝိုင်းနေဟာတော့ဘူဆိုင်နဲ့မဟုတ်ဘူးဘရေရအခုက PC ဆင်းနေတော့ PC ဆင်းနေလို့ဒီမ stream တာလာလိမ့်မယ်အာလာပြီအဲ့ဒီမှာ seconds till the enemy reaches the battlefield smash them Paga te llama contas vos yo sé y bueno, ok, va. Ah, ni la ni la. Ni la ni la. Ah, I don't so we I can on my bed gene. Oh, ပျောက်ပျောက်လေးထားတယ်။နည်းလေးအောက်ကလေးနည်းလေးကွဲနေပြီးတော့မှပြန်လောက်လိုက်အောင်ခဏဆောင်ပြီနော်ဒီပြန်လောက်ပြီမယ်။ဖန်နေချင်းမှာ very လို့ခေါ်ပြီးနောက်ကမှာကိုကိုလို့ခေါ်တာမလား။အောက်ပါ။ ဟုတ်ပါငိုပြီးပြန်ထမှာစမယ်ကြည့်အောင်လို့တကယ်ကဗမာလဲဟိုမာလီမော့ကင်အော်မဟုတ်တာကင်တာဟာပူစာကင်တာပဲဘယ်ရတကယ်ရောချစ်လားကာဘာတွဲတာလို့အဲ့ဒီဘဲကိုထားရင်တော့ဒီတေချာဂိမ်းစီးရထားဆော့လာမယ်ခဏလေးဆောင်ပေးရမစရင်းတော့လို့နေတာအဲ့ဒီဟိုဘဲစရင်းခိုင်းတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ sorry တက်လား7နာရီတက်လား နားလိုက်သွားမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါမနားနဲ့တဲ့ string လာရိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသေးရောမဆောက်လားကိုသေး join လို့ရရနော်ကိုသေးအဲ5ပါတီ5ပါတီဟိုဘက်ချင်းတာခံနိုင်ရေပေါ့ကိုသေးရဲ့အနာဟိုက်ပါဆော့ပြတယ်လုံးမယ်လုံးပေးမယ်ဟယ်လိုရဲသူ့ကိုဟယ်လိုနေရတယ်ငါဘာငါလက်နေရဲလို့အပေးစနစ်ကြီးနဲ့လက်နေတာကြီးကစားတာပေါ့ ကိုလက်နေရော oh my god ဟောတေးပြီးဟိုဘက် short ပြီးတွေးလာဟိုလက်နေရမို့ထင်နေရဟာဒီဒီအပြောက်အပြောက်အလဲအပြောက်ပြောက်ထားတာခါတခါတင်အဲ့ဒါလုံးပေးမယ်ခါတင်ပြန်ဖြုတ်ပြီးပြန်လုံးပေးမယ်မဟုတ်မဟုတ် crossbow လည်းမရသေးသလိုအဲ့ဒီအလဲမှာပြောင်းကြအပြောက်ကြိထားအဲ့ဒါဒီကပ်ရှာကပ်ပြက်ရှင်လို့လို့ဖြစ်နေရလားမသိဘူးဟောဒီမှာဒါကပ်ရှာကပ်လွတ်ရှင်လို့လို့ဖြစ်နေရလားမသိဘူး အခုမထားဘူးတားနေထားတယ်ကတိစေးတယ်ပြဝ1 by 8ကြီးတော့ oh my god ရဆက်လာကြီးကိုပြဝ1 by 8ကြီးတော့တတ်တယ်လား thank you so much ပါလို့ဒီလိုလာကြည့်ပေးကြလို့ရတော့ခဏလေးနော်ခဏလေးအခုဒီလိုမျိုးဆိုမဖြစ်ဘူးကဒီခုန string နေ string နေနေတဲ့မျိုးခရီးပွင့်ချိန်ထားရလားကြီးစာပါဘောဘရိုရဲ့ခဏခဏတကယ်ကိုနည်းနည်းပြန်ကြည့်လာအောင်ခါသွားကြည့်ဟုတ်ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ဘူး ဖီတာဘလို့ပေးလဲဟိုင်းမသိရတဲ့ဟိုင်းမှာလို့ခင် focus လုပ်လိုက်ပါဦးမယ်ကျမဘေးဘယ်နှခါတည်လဲမသိဘူးကြည့်လာမနှခါတည်ရတယ်အပွားတဲ့အပွား love you ခုန cross pop ပွင့်နေဒီယူမှာဖြစ်နေလို့ခင်ကရောက်ကစာတက်နေတာငါ့ကိုရောက်ကစာလာတက်ပြနေမှာဝါလေးလေးဆင်းလာလူလို့လက်ဆင်းလာအငါကလည်း room ပေးရအော်ငါတိုက်ရဖန်ကပဲငါကကြည့်မိတယ်ဖန်ကဆိုယုံကြည်ရတယ် มยากดเกี่ยวซาจะแต่ปีนี่อะมีอะไม่เอาคลอสโฟไลฟ์เปอ่ามาด้วยขนาดนี้ไอ้มาดีเดี๋ยวอันยอรมาดีขนาดนี้มาดีเจ้าเนี่ยมา้นาดะขนาดจะมาดีปีไล่ลงเสร็จไหมขนาดจะมาดี is not a she ฮัลหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหหลฮัลโหลฮัหลฮัลโหลฮัลัลโัลหลฮัลโหลฮัล hay hay ra đi hay hay hay ủi nhau nông sản là tôi ra ô mà tia chỉ đây là cô ta cái yên nông sản đập yên ra bị mất tia ra đó cho nó yên nông sản sợ vụ rồi nó chỉnh cao mẹ qua bây mì bọ, bỏ tê bọ, bỏ bỏ số bụi này ôm anh ta sang ngang sang ngang bà má lùm lùm nhau à tiêu mày, quen mà là ấy đam em chi đó ဘက်ကဟာသွားလုံးလိုက်မယ်မဟုတ်တော့ငါပြောတာဆောက်ချပေးရတယ်ဟာငါတော့ဘယ်တယောက်ဘလို့ရပါမှမသိတာငါဘယ်ကိုဆောက်ချခိုင်းနေရတော့သွားပြီပေါ့အော်ငါကအဲ့လိုဝင်ကျူးရဟိုဘက်ကြီးလည်းငါစီမလာတော့ဘူး မတိပုံမတ်တာအညောလို့မင်္ဂလာပါလို့အနမီကတကယ်ဟိုအတင်းနေအတင်းနေလားဘဲကြီးဟိုမှာဟိုချိန်တာတကောင်းမှမမြင်ငါမြင်နေတီတီတီအာမချဲလို့ကဒီပလိန်30ဘဲကိုတီလားချဲလို့ကဒီတဲ့ပလိန်30ဘဲကိုမြင်လိုက်လားအကြီးကိုလမ်းနေပါလေလို့ပြောထားတယ်ပြောထားတယ်နော်ဘရူပြန် stream နေမယ်သူမနေ့ပြန်ပြန် stream နေမယ်မနေ့ပြန်ဟုတ်လားမသိဘူးမနေ့ပြန်ပြန် stream မှာလားမသိဘူးအဲ့ဒီပဲပြီးတော့မှဒီမေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမနေ့ပြန်ပြန်ပြန် stream တော့မှာလားလို့အကြီးနဲ့ဖန်နေဘူးသူပို့ရှစ်တယ်။အော်ကြီးအဲ့ဒါမေးစရာမလိုလားကျွန်မဘဲပေါ့။ ยากให้มามีลาบ้าผมก็ชอบไม่ชิดเอาเนาะเนี่ยฉาบไปไอ้กะละไอ้กะละเนี่ยฉาบีลาจีจอนนะจ๊อเจียวายอะจีมาเจ้าอยากทิ้งสอลาเว้ยไป ဘာဖြစ်ချင်နေကြလဲမသိဘူးသူအန်မီကအဲ့ဒီကောင်တွေကတက်အဘာမှမရှိဘူးဟာတကယ်ချင်းနေပြီဟိုပဲမဟုတ်ဟိုဘက်တကယ်အတီးချင်းဝါကြီးလို့ one three တဲ့တခြားရှိုး one three ရဲ့ one three တကယ်ချင်းတာနော်တကယ်ဟုတ်တကယ်ချင်းတာနော် bro bro bro bro ကြည့်လိုက်ကွာဒီလားလုံးဝဟိုကချဲထိုးချတာတောင်းမှလည်းမမြူချဲထိုးချတာတကားမှလည်းမရှိတက်လည်းမရှိပဲဒီ plane plane ချဲထိုးခေသုံးပြီးတော့ပိုင်းတယ်ဟဲ့ပဲတကယ်ဂျင်းဝါကြီးကွာအဖို့ဟာရဘူးစားဖြစ်ကုန်ပြီအန်ဂျလာအတော်ဖြစ်နေရတဲ့အန်ဂျလာအတော်မဟုတ်ငါတို့ဘဲကြီးကအမှလုံနေတဲ့ပုံကြည့်လာအောင် လောက်ကဒီမိုဟန်တာလေကလောက်ကဝဝိုင်းနေဝင်းရော်နေရုံးစာကြီးနေဘန်းကြိုင်နေဒီကတက်ဝါပွင့်နေတာကဘန်းကြိုင်နေဒီကလောက်ကတင်ပေးလို့ပြောနေတာဟုတ်တဲ့ဘာလို့လဲဗျာတခါတလေချင်းတာပါလေအများနဲ့ချင်းတာပါဒီချင်းရနိုင်တယ်သူချင်းရမနိုင်တော့ဘာဟိုက်ဘာဟိုက်ကြိုင်တာတော့ဘာဟိုက်ဘာဟိုက်ကြိုင်တာတော့ဘွားကြီးကမตายရအောင်ပွင့်သွားတယ်ဘယ်ကနေချက်ပွင့်သွားတော့ပြေးသွားတယ်ဒီကလောက်က 牛丸，我哋晒廿位，應該話咁就到。ya lao web ya lao web ya ni ya mi chi được ya lao web ni còn no ban no ban mình lao anh ni có bị bà đấy မမလိုက်အမြဲကြည့်ဟာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ stream ကိုအသေးလေးမနေရသေးတဲလေးနေသွားပြကြအောင်နော်တာကြီးကလုံးကြီးလားမသိဘူးလေဖြစ်နိုင်တော့တယ်ဘရီဟာဘူဇာကိုင်လားဟေးတော့တန်တိတ်တိတ်ဆမ်သူပြောနေရအမေရှမောတော့နော်မပေါ်မီးရှင်လား 뜨겁야 안돼 아비 나와 대마 아 anh chàng này bù đỏ ba lâu rồi mèo à. ông mà lấy tích sáng cái càng biểu à càng bố mì bố mì bố bố bố bố thu bì mà mà tích sáng ဘာသာဘရာလေးချော်ပြီးကြောက်အောင်ဆွာကြပြီတဲ့โอเคပါလို့စတော့မရှိပဲဒီချိန်လိုက်လာကြည့်ပြီးပြုံးနေတာငါရင်ငါရပဲကြည့်တယ်ဟုတ်ပါကျင်ရကျင်ရပဲကြည့်မယ်ဟိုရောနေချပြန်ရပါရွေးမ cross port မရှိတော့ run နေပြီပါ charge စ် pro ကြီးမင်္ဂလာပါဘယ်ကြီးတော့မခေါ်နဲ့လေဟုတ်ကဲ့ပါလို့ခေါ်ပါဦးတနောင်ထွိုင်းမှာမင်္ဂလာပါတာကာကြီးကကြောက်နေပြီဟုတ်မှာ အာ damage လိုနေပြီ damage လိုနေပြီ damage လိုနေပြီ damage လိုနေပြီဖုံးချက်ဒီမေးဟာမရဘူးပြောကုန်ပြီ no ပြောအောင်နော်ပြောရင်သူတို့လိုက်မှာ စစ်တိုက်က PC open နဲ့ bro သူတို့ဟွာလုံနေလို့ဗျလော့တော့ပေးရမှာပဲ bro လော့တော့မမျောမှန်းတယ်တော့ရော့လော့လော့တော့ပေးရမှာပဲလို့လော့တော့မမျောမှန်းတယ်ပါနဲ့တော့ပြောရအောင်မရဘူးကွာငါဒီလောက် plane ပြက်နေတာ တော့ပြစ်နေတာတော့ငလော့အောင်ငါချီရမလားတော့ငါဒီလောက်ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးလော့အောင်ငါချိန်ပြီးတော့ပြစ်နေတဲ့ဟာဟာနိုင်ခေါ်တဲ့ ranking မင်္ဂလာပါနိုင်ခေါ်ပြီးပါတယ်သူများအချိန်ဒီတက်ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာလားအေးပေါ့အာအဲ့ဆဲနေရတော့ငါတို့ဘက်ကငကောင်ဘာလို့ဆဲနေကြတော့ဘာလို့ဆဲနေရတော့ဒီတော့နင်တို့တင်ကြအောင်လားဆော့ဟောဝါပရိုပရိုပဲလေပရိုပရိုပဲ မသိ only ခင်မယ်တဲ့ okay ပါမင်္ဂလာပါတဲ့မင်္ဂလာပါလို့မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းမင်္ဂလာပါမိတ်ခေါ်ဘာလို့ solo plus psycho ကိုမင်္ဂလာပါမိတ်ခေါ်ပြီးပါတယ်ထိလို့ရပါသေးအေးဆေးပေါ့ခဏလောက်ရပါသေးတယ် let's blast ဆောင်းမချပေးရင်ခင်မယ်တဲ့ okay ပါလာတယ် 没事的，没事的。现在我们别管海底塔的说，前面老发现没说呗，哎没，嘿嘿，兄弟，嘿，还没完，还没完，俺再回完个，哥没拍屁股呢，Oh my God！啊，我们天狼队又听到哥没拍屁股了，笑我们罗哇？啊，哥慢点，哥慢点，能吗，兄弟？阿老板明来了，好了。 comment တွေခဏမထင်ပါဘူး restream ကို real channel ကိုလက်မလေး tell လေးနဲ့ channel လေးနဲ့ကူပြီးတော့ကြပါအောင်နော်ပထမဆုံးပွဲကြီးမချုံးချင်ဘူးကနော်တကယ် caption စီးသွားပြီကိုတာခိုင်းနဲ့သူလောင်းလိုက်အောင်မယ်ဆိုတာလေလောင်းပြီးရက်ပဲကြီးဟာဘာလို့လှုပ်စီလှုပ်နေတာငါကလည်းမကပြရတယ်ပြောလောင်မြိုက်နေဒီထက်မှာအော်ရပါငါမရလား 我教了教了没哇？第一次跟伊老人家教在伊他？次第一次给伊老人家教在伊第一次给我改啥啊？考了第一千呢？咱老改别念啊！奶奶改别念了，OK？干嘛嘞？阿妹？阿丁吗？拉拉拉！拉！哦。啊！没有没有没有没有，谢你们教，谢你们教，看那你们改别念，谢你们教。 <laughs> မနိုင်နဲ့မနိုင်နဲ့ကတာလေးတော့ကြည့်အကြည့်ရဲ့ဒီပဲဆိုအာမရဗျာမင်္ဂလာတကယ်ပြောနေရတကယ်ပြောနေတော့ပိုက်ရကြတော့ဟုတ်တာကြည့်တော့ရမတလက်တက်မနေတော့တက်မနေတော့လော်လဲပေးလိုက်တော့မယ်မရဘူးမရဘူးမလာဘူးမတွေ့လားမမတွေ့လားဘာဘာ 哦，是蛮仔满足蛮细了，不怕细了，不怕细了。 တကယ်ရှောင်းပြီတကယ်တကယ်အတီရှောင်းပြီမနာမနာမနာမနာတီရှောင်းပြီငါတို့ပါတီဘက်သွားလိုက်တော့ဟာဂျင်းနေပြန်ပြီတာကြီးတို့ချက်ရိတ်တရားလောင်လိုက်အောင်မကပ်ရှင်တကယ်ချီးသွားပြီကပ်ရှင်တကယ်ဘေးပါတီပါတီ Go party! No more trial, please! လိမ့်ခေါ်ပြီးတဲ့သူထက်မင်္ဂလာပါလိမ့်ခေါ်ပြီးပါတယ်လို့ဘာကြီးတကွက်ပြပြီးတယ်တကယ်ဆိုအာလီပိုင်ကအလုံးဖာစာနေငါစီတာကမ်ပိန်းကောင်းပါပဲဟာတော့ဘာကြီးလဲဝဟိုဟွန်းဒီဘုံမတက်တော့လားမတက်တော့ဒီဘုံကကပ်ပြအောင်တပဲယူတာကိုယ်ရတော့ကြိုက်မှာ3ဘိုင်မှာ3ဘိုင်မှာကိုရီးယားချကိုကြိုက်တာမှာကပ်ပဲကြိုက်တာโอเคစီရကလည်းမဟုတ်နော်ကျွန်တော် ကျမချိုကူကြိုက်တယ်ဆိုလိုက်ရှင်လည်းဝမ်းတာပဲကျမတို့ကကပဲကြိုက်ကပဲတိုက်တာကပဲကြိုက်တာဟာချိုကူကပဲကြိုက်တာကွာဒီလားဒီလားဆိုလိုတိုက်တာမဟုတ်ဆိုရဲသွားတော့ပဲခေါ်ဆော့ပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝမဆက်တင်လေးချိန်ပြပါတယ်ဝမရလားဘူးအဲ့ဒါဒီဟိုလော့မုတ်ဖြုတ်ထားတာတင်တယ်နေခေါ်ပြီးဘောင်းလေးမင်္ဂလာပါနေခေါ်ပြီးပါတယ်ပြီးမကြားနိုင်အောင်ကြောโอเคပါမမ pro ကြီးတယ် pro pro ပင်อ่ะ 咪印度要一点的地哟？印度要路到来我回来？印度要路到来里回来？人家快把袋子拿，拿袋子回来，喂呀，喂！现在晚上不要阿拉彪，哥把大哥哥彪，现在晚没拿袋子回我喂，看到你里，现没拿袋子回来嘛？呀，乌龟咪呀喽，乌，哥啊！他怎么看到啦？哎，你别看我嘴粗。